Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Children Toys. Kali ini kita akan bermain mobil Tayo dan kereta api Thomas. Semua mobil dan kereta ini akan saya luncurkan menggunakan papan peluncur ke dalam bak mandi ada tambahan mobil teman-teman. Ada mobil polisi dan mobil wilet. Ini yang cepat ya. Yuk kita ikuti teman-teman.

no, no, no. berikutnya. Dadah teman-teman.